ہون پورے عالم اسلام لے تار دیتا کفر نے ہون امن دیاں گلنا کر دے ہو ہون تا تلوار ہی تلوار ہے اے آج چلے یا کل چلے لے آج حضور دے دین نال کم کرو بعد شرمندگیاں دا کوئی فائدہ نہیں مرتبہ دا انجوی جانا سارے ہسپتال بھرے ہوئے انج نہیں بندے مر جاندے کئیاں نو جناب کیڑیاں کیڑیاں ٹوٹیاں لگیاں کئیاں دے جسم کپے جا رہا ہے جناب جناب چینی نہیں کھانی ہون اے نہیں کھانا ہون اے نہیں کھانا ہون اے نہیں کھانا

بادشاہی مسجد ہے تو انہیں گھوڑے بدی رکھے استبل بنائی رکھیا سنہری مسجد نے انہیں استبل بنائی رکھیا شرف النساء گورنر عبد السمد دی دھیک جدو قرآن پڑھتی سی نا اقبال کہندا کلندر لاہوری کہندا جدو قرآن پڑھتی سی تو قرآن پڑھدیا نال تلوار بھی رکھدی سی تو دی ماں نے کیا دھیک قرآن تو پڑھدی تلوار نال کیوں رکھ دی اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبد السمد دی بیٹی بولی انہاں کہن لگا امی تانوں پتہ نہیں ای دو قوت حافظ یک دی گرن اور کائنات زندگی زندگیرہ محورن انہیں کہا ماں تینوں پتہ نہیں قرآن تے تلوار نال نالن قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے انہیں وسیعت کی تیسی انہیں, انہیں کہا مومن آرہ آتے وہ با قرآن بس ہست تربت مارا ہمی سامان بس ہست انہیں اپنے ماں نو کیسی ماں جدو میں مر جاوانا تو میری قبر دے ہوتے بند کر کے میری قبر دے قرآن تے تلوار رکھ کے پھر میری قبر بند کر انہیں کہا میرے پاس قبر تے پھل نہیں اے دو چیزیں رکھ دینیا تاکہ قیامت تک پتہ چلے جو مسلمانہ دی دھی تلوار رکھ دی سی تو مردہ کتنا تلوارہ کول رکھنی چاہیے مرن تو بعد بھی وہ تلوار لے کے مری جدو رنجیت کانا آیا نا اے جدہ مجسمہ بڑھا کے دسو اے کیڑی خوشی تسی لایا سانو ہی دسو کوئی مسلمانہ دا ہیرو نہیں گزرے برے صغیر جدی تسی ایتھے تصویر لاندے اسی گل کریے تے پھر تسی بعد وچ باویں ہو سکنا ہوڑے تبصرے شروع کر دین مولانا نے بڑی سیاسی گفتگو کی اے سیاست نہیں خدا دے او بندے ہو اے رسول اللہ دا دین ہے جڑا میں بیان کر رہا تو انو انگریز نے ضرب اور حرب تو اتنا ڈرایا ضرب اور حرب کہ تو انو اتنا انہیں ڈرایا قرآن بھرا پیا فدربو فوق الانا وادربو منم کلا بنان قرآن کی کہندا فقتل المشرکین حیث وجدتم قاتلوا ائمه الكفر قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ایسا جی یہ ایتا اے علماء یہود تے مشائخ یہودی طرح مولوی پیر چھپا رہے نے ایتا کیوں نہیں پڑھتے جمعہ والے دن لوکاں نو لوک جب کرے سیاسی انہوں نے کہا میں تو قرآن پڑھیا تو سیاست دیا گلہ کرنا ترجمہ کرنا لا تتخذ الیہود و النصار اولیاء اے پتنی کی پڑھ دیں جمعہ دن کی تقریرہ قوم دے سامنے کر دیں حضور دے خطبے پڑھو نا حجت الودا دا خطبہ پڑھ کے دسو لوگاں نو غزوہ اچھوہ دا خطبہ پڑھ کے دسو حضور نے اتھے کی فرمایا تبوک دا خطبہ پڑھ کے دسو اتھے رسول اللہ نے کی فرمایا اور جناب حجت الودا دے موقع دے جڑا حضور نے کعبے دے دروازے دا دستہ پکڑ کے حضور نے آئیں این فرمایا فرمایا انی محدثو کم بے اشرات ساتھ فاسمہو انہ من اشرات ساتھ ستین خسلتا حضور نے فرمایا میں ابھی ابھی تمہیں جو ہے نا وہ قیامت کی ساٹھ نشانیاں بیان کرتا ہوں صحابہ نے عرض کی کیلہ ما انہ یا رسول اللہ حضور دسو کیڑیاں فرمایا اداد السلوات فرمایا میری امت نمازم برباد کر دے گی نمازم نہیں پڑے یہ پہلی حضور نے فرمایا وَتِّبَعُ الشَّحَوَات حضور نے فرمایا میری امت خواہشات دے پیچھے چل پوے گی والمیل وَالْمَيْلُمَا الْحَوَا حضور نے فرمایا جدھر خواہش جائے گی وہ بھی جو چلا جائے گا اداعت الامانت ہے حضور نے فرمایا میری امت امانتہ برباد کر دے گی وسط حلال الحرام حضور نے فرمایا میری امت حرام کردہ چیزیں حلال سمجھنا شروع کر دے گی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا واقل الربا میری امت سود کھانا شروع کر دے گی واخذ الرشا اور حضور نے فرمایا رشوت لینی شروع کر دینی تشبید البنا ہر طرف پکیاں عمارتیں بڑھنیاں آگے حضور نے فرمایا وبع الدین بے دنیا لوگ دنیا دی خاطر اپنا دین بیچ دین عمران نے جڑا لفظ حضور دے بارے بولے آئے مولوی کیوں نہیں بولے انہاں دے فتوے پڑھ پڑھ علم ملوک رجامن کیا ہویا اس پڑھیا ہوں خالی یہ تقریرہ لوگوں رجان واسطے کر دیں سلطان صاحب سے فرماؤ کی پڑھ پڑھ علم ملوک رجامن بادشاہ رجامن جس کو سنو جی میں بھی عاشق رسول ہاں کدھر گئے تھوڑے انہیں حضور دے بارے جڑا لفظ بولیا ہو او تے میں تاں بولیا ہوں کہ آسمان تو پتھر ہی نہ برس پمن صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی توہین ہوئی عذاب آ گیا نبی دی اونٹنی دی توہین جناب یوسف علیہ السلام دی بازار وچ قیمت پئی سات سال رب کات لے آیا حضور نے فرمایا سب تو وڈا غیرت مند ہے دودھ پیندے بچے بھی جدو تک دربار یوسفی چ نہیں نہ وکے رب نے اس وقت تک کات نہیں ہٹایا فرمایا تسی کہیں کہیں دے میرے نبی بھی کیا اور آؤ وکو میرے نبی دے دربار نہ کوئی گل ہے نہ کوئی بات ہے نہ کرن واسطے جناب خان بھی سرکار کا بڑا کرم ہے ربی اللہ شریف بڑا کرم ہے بی بی قسم دے کھانے کھا کے کرم ہے تے جدو حضور دی عزت دی گل آوے پھر کدھر جاندے ہو ایک چوڑی ہے تو نس گئی کدھر گئے ہو سارے اسی تے جیل وچ بیٹھے سی جڑے باپ بائی کروڑ سن وہ ستے رہے کوئی ساڑی ذات دا مسئلہ سی جس کو پوچھو میں جی عاشق رسول ہاں جی میں بھی الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کے ساتھ بدر میں نہ جائے آغود میں نہ جائے خندق میں نہ جائے تبوک میں جڑے نہیں گئے رب نے انہوں نے ادھا سے پارا انہیں خلاف نازل کر دیتا اقبال کہندہ چیز دیاراں بعد ازاں تدبیر ما رخصوے میں خانہ دارت پیر ما اقبال کہندہ آسی میں سر مارا دیوار نال جنہ سانو سے دیرا لانا سی میں بیا کیا تھے مو چھپا کے آپو ڈنگے را جا رہے ہیں باپ کہنا سا کی کریے جناب ہاں جی شیخ در عشق بتا اسلام باخ رشتہ تسبیح زنار ساخت اقبال کہنا شیخ زمراد مولوی کہنا انہاں وی عشق بتاں دے عشق وچ اپنا ایمان بیچ دیتا انہاں اپنا تسبیح دا دھاگا کڈ کے وچ جنجو پا لیا جو اے ہاں، بھی کہندے نے اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اینج کرتے ہیں جناب جڑے پیچھے رہ گئے نا اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نوں ہن کہہ دیو ایندا اسلام نوں تہاڈی لوڑ ہی کوئی نہیں رہی بیٹھے رہو ہن یہ لوگ کی سمجھ نہ سا اسلام دا کم نہ کیتا کم نہیں ہونا نا نا اقبال کہندا ہے جدوں ابو جال تے ابو لا برا کہندا سی کم نہیں کرنا پھر کم نہیں ہویا اقبال کہندا بلال از حب صحیب از روم اور سلمان از فارس اور ابو لا از مکہ اینچے بولا جبی اور کہا جاتا ہے کم نہیں کیتا تے رب نے کم واسطے بلال نو حبشے تو بلا لیا سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صحیب نو روم تو بلا میں میرے نبی دا کم کرو تو گل کر رہے ہیں جناب پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا حضرت عمر دا جنازہ دنازہ رومی پڑھایا اے حضرت عمر دسیا جڑا سب کو چھڑ کے ہاں وڈے وڈے صحابہ موجود عثمان غنی موجود حیدر موجود ابو عبیدہ بن جرہ موجود عبد الرحمن بن عوف موجود ابن ابی وقاص موجود خالد ابن ولید موجود حضرت شرحبیل موجود حضرت کاکا موجود حضرت مسنہ موجود حضرت زبیر بن عوام موجود وڈے وڈے شیر موجود لیکن فرمایا میرا جنازہ صحیب رومی پڑھائے دسیا کہ قیامت تک جڑا چھٹ کے آ جائے نا سب کچھ اسی انو انج ہاں، انج پتہ ہے رسول اللہ نے سپاہ سالار کینو بنایا لشکر اسامہ بن زید نو دے تحت چاروں یار بھی سن تے خالد بن ولید بھی سن تے دی عمر کتنی سی اٹھارہ سال نہیں دی فرمایا سارے دی سربراہی اسامہ بن زید کرے کیوں جی اے اقبال کہندا تا امین حق بحق داراں سپرد اور بندہ گارا مسند خاکاں سپرد اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی جن غریباں دی گلاں کیتیاں لیکن حضور آئے تے حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ اوتے بٹھا دیا ہاں اے رسول اللہ دی صرف گل کائنات ہے حضور دیاں گلاں کرو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی سنا کی زبان تمہارے